se a história for boa, você vai abrir uma case e o que vir vai ser seu. Ontem o cara ganhou uma skin de 600 conto, velho. Imagina se vier uma faca. Cara, se vier uma faca, vai ser bom, porque as minhas estão tudo emprestadas pra Fúria, pô. A única USP Neo no ar com 4 Titan Rolo 2015 é a que tá com o Cacerato é minha. Guaratimbas. Estamos aqui no segundo dia do Major, dessa vez com o Baxia, Ele é aqui plantado, botou uma camisa branca pra, né, ficar mais de boa aqui na multidão pra não chamar muita atenção. A gente já fez uma entrevista com ele, se liga aí. Esse é diferenciado, hein? expectativas aqui pro jogo entre Heroic e Spirit. Bom, a Heroic ficou 3-1, a Spirit ficou 3-2. O que eu tenho a dizer sobre a Heroic é que é um time que costuma abrir grande vantagem no início do jogo. É como se fosse o Barcelona controlando a posse de bola dentro do jogo, mas acho que isso não é a melhor tática para um time de CSGO. A causa disso foi uma péssima derrota para Cloud9 nos mapas entre Inferno e Mirage. Bom, e sobre a Spirit, o que eu tenho a dizer é que tem bons destaques de jogadores que são Pets e Magisk. costumam trabalhar bem o coletivo, tem bastante jogadas com team play e eu acredito que vai ser um jogo bem nivelado, porém o meu predict para esse jogo é que é herói que vai levar, meu coração é brasileiro, é isso aí que vocês estão vendo. So yeah, we are here with I'm uh, Fesher from Fnatic. Unfortunately, you couldn't stay here for the semifinals, but you are here enjoying and right with Team Spirit. My question is, how do you feel in Brazil? Like, did you enjoy? Uh, were you well received here? How was the energy with you? Did you like it? Yeah, I really enjoyed uh, being in Brazil and especially just playing here in general because it's my first major ever and like as you can hear now, everyone's going crazy, and I, I like that a lot. And I can't wait for the Navi Furia game to see uh, how it goes. Did you go to the beach already? No, I haven't been at the beach yet. Uh, our schedule was pretty tight. In the uh, Challenger and Legend stage, we usually played the last games, so there was like no time for us to chill during the day. And now, yeah, I could have gone to the beach now because it's nice weather, but I'd rather just go to the arena and uh, check CS. For sure. So you told me that you were with Forest. I mean, the cameraman right now is with the Forest T-shirt. Yeah. just gave the T-shirt to him. so like, yeah, that's why he's hearing it. Uh, had. But yeah, yesterday you were with him to drink some beers, right? Yeah, we were out and uh, we were just chilling with the team, and uh, Forrest joined us for some beers. -huh. Because obviously, uh, Crims and Forrest go way back, so um, just spending some time. Nice to see uh, those legends. Yeah. Like, kind of unreal, you know, that you're just chilling with them now, while in the past you were looking, uh, watching all their games and everything. That's so cool. Did you drink KPD as well? No. No? I just drank the, uh, the, the, normal Heineken from my country, you know. -huh. But about the cheering, the people cheering up. Did you like it? Did you like the vibe that people is with like drums and yeah, everything? Yeah. yeah. I'm a big football fan myself as well, so I'm kind of familiar with the South American um, culture, you know, with the football and everything. And I, I think it's nice that they bring it to Counter Strike as well because, yeah, the atmosphere is great, so yeah, why not? Man, thank you so much. Enjoy your stay here in Rio de Janeiro, and I hope that I see you here to drink some beers or just hang out. Yeah, thank you guys, thank you. Did you have a girlfriend? Yeah, she was here as well with my mom. So I'm not gonna ask the next question. <laughs> no, she, she left yesterday, so she's back in Holland now. But uh, don't say that, man. No, uh, no. <laughs> but yeah, thank you so much. Uh, you're welcome. Galera, já dando um spoiler aqui, a gente vai dar um rolê agora com o Faxia, mano, lá no FanFest do Gaúcho. Vocês acreditam? Parceirão. O cara joga na Fnatic, eu com camisa da Nip, do Forest, ele tá dizendo que tomou um eu tenho com o Forest, mas tá, tá é todo irmão. É tudo irmão, mano, é tudo irmão. Vamos lá, vamos se bater com ele. Claro, é, sensação. Prazer. Prazer, Tudo, tudo tá. bom? Quem mais tem com você, velho? Tá eu, o tá Vicaquinho, não, o Caquinho e o Leandro Overal, os três pilotos, o, o Overal de bike e o Vicaquinho de skate. Eu vi que você tava no Escapa, pô, lá no jogo. Tava, antes de vir pra cá ele chamou a gente, é a despedida do Palmeiras, e aí a gente foi lá no jogo dele, lá dar, dar uma zoada nele, dar uma esticada nele no meio do campo. Tá acompanhando isso? Joga CS, velho? Mano, jogo nada. É mesmo? Tô tentando entender aí um você tá pouquinho tá do mundo. eu né? tamo aqui que a gente tá tendo uma ação ali, você viu ali que tem as rampas uhum. ali? E aí a gente tá fazendo uma demonstração uma por dia, tentando entender um pouquinho de game, que tá é. difícil, é. hein? <laughs> Agora a gente vai assistir. Agora, mas já, já é o intervalo, né? Quando a gente pega pra assistir, começa o intervalo. Aí bota a gente no camarote, pelo menos tem cerveja. Vou pedir pra você mandar um salve aqui pra um brother que acompanha muito você nas redes sociais, uhum. no YouTube, que é Leozinho, velho. Salve, Chal... Leozinho! Charlie Brown. Leozinho Charlie Brown, hein? Gente, Desse skateboard. Leozinho, aqui, estamos aqui na feira, tá perdendo, mas é isso, nos encontramos aqui. E é isso? Olha o salve aqui, ó. Ah. Esse aqui é o seu salve. Tamo junto, cara. Da hora. Mas, Mas você joga? Jogo, pô, é, joga cara, O cara fez um canal que não joga, né? <laughs> Quem sabe você me leva um dia pra jogar. Se rolar evento de skate, eu colo também. Né? Vai. essa cobertura lá. Cola aí já já pra gente, a gente vai fazer a demo no intervalo. que horas? Não, a gente vai fazer a sessãozinha, acho que daqui é uns 20 minutinhos. A gente vai estar tá lá, claro que a gente vai tá fazer. Ah, a gente se encontra? Tamo junto. Onde é que você? Da é? hora. Valeu demais, Pra mim, o Léo perdeu sim, ele não te encontrou, pô. É verdade, virtualmente, aqui é tudo virtual. É ele tava joga? Aí, tava jogando aqui, foi eliminado já, mas joga. Cola com ele. A gente dá uma zoada, leva ele pra dar um rolê de skate. Caralho, Caraca, é genial! Fica, ele é brasileiro? Não, ele é sueco. Mas é um cara muito louco, né? <laughs> Fugiu da escola a vida inteira. Mas leva ele lá pra gente dar um rolê com ele, dar uma zoada com ele. Fechou. Caralho, da hora, hein? Satisfação, hein? Boa sorte no canal. Let's just hang out right now. Yeah, sure. Let's see the... Show me everything. Yeah. I mean, what, what, what's the line over there? What, what are waiting for? It's just to get uh, t-shirts. Do you believe that? <laughs> so I saw that no merch. No merch? Let's go there. E aí, my bro, tá aí na fila? Essa fila aí é o quê? Ah, fila pra encontrar o pessoal da Imperial e da 00, né? Hum. So, the line is to see the people from Imperial. Ah. And from there? Oi? Qual foi o outro time? and Zero Zero Nation. Ah, uh, they're here right now. Yeah, yeah. yeah. Let's see how long is the. <laughs> I mean, crazy. I w- I wouldn't be there, never. <laughs> but I, I, think it's kind of bad that they do it during the games. Yeah. Because people will be outside here to see, obviously, like and they legends, you know, in Brazil. Uh huh. So I think they should have done it like two hours before the game, and then maybe in between the games, and then after the game. Makes again. sense, yeah. Because look, look at how many people there are out here, and uh, here in the FanFest, some people just pay to be here, yeah, that's not true, in the arena. But, but, I heard there's a lot of people here who want like could be inside. Uh-huh. And obviously, as a player, you want to be like in front of the biggest crowd you can, you know. For sure. I mean, right now I'm hanging out with you because I was in the arena, right? Yeah. <laughs> Not in the line. Yeah. Oh shit. Yeah. I mean, it, we go around there Oh and oh my god! Yeah, it's it's really long. There will be the skateboard right here, and yeah, the, the professional just asked maybe he can uh, do some skateboarding with me. That would be crazy. That would be crazy. Yeah, you never tried before? No, but I'm, i think it's too risky to do now. I, I cannot break my wrist or no, something. No. I mean, I don't want you to go like crazy in like the ramp or something like that. I just want you to, I don't know. I, have like, I'm snowboarding for 15 years, so I, I know how it is on. Man, I love snowboarding. To be on a uh, like a board, you know. Yeah, but I think snowboarding is more like a surf than. Yeah, probably. But like I'm familiar with the, uh, like being on the, the board. Position, you know yeah. I, mean. yeah right. I think I think you're gonna go great. I mean, you have the balance, so why not? You're gonna later. Not now. Not now. I'm not gonna do it now. Really? Yeah. I don't know why this line as well. Uh, I mean, I think people pay to be in lines here. Yeah, probably. <laughs> but it, it's kind of it's kind of weird as well, you know, because like everyone is waiting for like fall and everything are there, right? Uh -huh. And they're just chilling in my hotel, and when they walk by, yo, what's up? Yeah, but obviously, like I'm not that popular, you know. You know, I changed my shirt because if I'm probably wearing my jersey now, there would be more people coming. But I don't mind pictures. But let's say Crims. Every time we went to the other Arena, it was like Crims, Crims, picture, picture. You know, I don't want to say he gets crazy of it, but sometimes it's like after 100 pictures, it's like ah, I want to go further now. You know. Yeah. Do you know who is on stage right now? Do you know who is that guy that uh, is doing streamings? Yeah, the goals, right? Or what's his Gaules, name? Yeah. yeah. I mean, he's the biggest here in Brazil, maybe from the world. Yeah, he's pretty nice. yeah. yeah always when I was playing in Ecstatic still, and I think we played Godsend, and then again it was like a game at 10 in the morning or something, and this guy had 80k viewers <laughs> on exactly. a normal group stage game or something. Crazy, right? Yeah. I mean, yesterday in the last game, he was just like, people go to the arena because there there were a lot of people here, and he said, people go there and put some pressure. Yeah. Oh yeah, Dexter's th that guy right there. Look, so this is this is Dexter. That guy here with the white shirt as yeah. well. He's gonna do some crazy things. Look. How are you? How are you doing, man? Uh, your name? Pleasure. Pleasure. Pleasure. Player from Fnatic. Oh, yeah. What's up, man? How are you? Hey, man, how are you doing? Leandro. Nice to meet man. I play bike and play skating. You yeah. ride a bike? Like I drive my bike in Holland, you know, really? but just casual, but not like this. Same, same. Only not, gaming. Yes, only gaming. I play skating. Now snowboarding. Oh, see? Yeah. it's good. He has a balance. Yeah. So he can try it. You play skate with me? Yeah, if you, if you teach me, I'll come. <laughs> nice. <laughs> Just going for the top. Right now we're talking about like how Brazil is dangerous, like what normally people from outside think. But you're telling me like it's quite a cool place, right? Yeah, I didn't feel really any danger because they even said uh, when you go out and you wear like a uh, merch from your team, you should be really careful because people can get aggressive or whatever. But I didn't really experience it at all. So I think that's a nice nice, uh, nice, nice, nice thing. Obviously, I think our hotel was in the um, nice area as well. I guess. I think if you go a little bit more towards the inside, it could get more dangerous. Not gonna lie, even the Brazilians think that Rio de Janeiro is really dangerous. But like my City, which is Salvador, is top ten most dangerous cities in the world. Oh, that's yeah. not good. But like in the end, if you know that where you're like going and where you at, like with who you are, it's kind of cool, right? Yeah, I guess so. Yeah. Yeah, it just like I still believe if you're like friendly friendly to other people, they will be friendly to you. Obviously, when you get robbed, you hey, fanatic. <laughs> Sorry, I was I was I was distracted. Obviously, when you go out and you get robbed, and now I see an Ajax jersey. He's Dutch. <laughs> He's wearing a Dutch jersey. Uh, yeah, well, obviously when you get robbed you cannot do anything about it, but I really didn't feel like I would get robbed or anything. Obviously I didn't really go outside the hotel besides two times when we went to a restaurant. It was like a five minute walk. But yeah, I feel like even though when I met the fans they were all like really supportive and didn't feel any aggression whatsoever. They receive you really well. The fans? Yeah. Uh, I think against outsiders game it was a bit like uh, they were booing us, so I think that was kind of kind of weird though. I don't I don't know why. In Brazil. Sorry. Uh, most people like Jamie. Oh yeah, yeah, that's yeah, yeah. why probably. Yeah, I, I, was like, we have Crims in the team, you know. Crims is a legend, so I thought like maybe the crowd will be cheering for us, you know. Was the boom uh, like the ooh something for you, like a pressure for you? No, no, no, no, just... at all. Obviously, when you, when you walk onto the stage, there were a lot of people like, where let's go, let's cheering, so I, it's fine reconhecimento, como é que fala? Uh, recognition. É, tipo, fala que, que a tem muito reconhecimento aqui no Brasil. Yeah, I guess. Uh, obviously, when you go back when we lost, there were a lot of supportive people. It's just part of the game, right? Sometimes they cheer for you, sometimes they boo you. It's fine. I, I don't feel any pressure of it. That's cool. But do you think the other players feel it? Like your teammates felt? Nah, I don't really think so. I think we're all. I think all of us are a little bit the same as me. They don't really care that much, like the negative. Like obviously, when you lose a game, you should like you get a lot lot of DMs like, "Oh, you're so bad," or "You're this, this," and the haters. Yeah, but I, I read the messages and I start laughing. I, I think it's so funny, you know. Like I, I, I can handle that. That's why like when they tell me they're gonna kill my family and I just laugh at it. Like that's so cool. I don't take it seriously, you know. Maybe we can do the talvez a gente possa fazer o baú da infelicidade agora, hein? Fala galera, beleza? Como é seu nome? Guilherme. Vitor. Júlia. Vocês todos jogam CS? Todos. Vocês estão dispostos a ganhar uma caixa aqui? Quem contar a história mais inusitada inusitada, vai ganhar uma caixa. E a skin que vier é de vocês, velho. E aí? A história é mais inusitada. É, cara, a história eu acho que é que a gente conheceu o Carioca, o cara ali, tudo no MM jogando com random. A gente tem um grupo hoje, acho que de uns 40 pessoas todo mundo se conheceu jogando com o Rando Chama, manda mensagem, entra, vambora, é tudo assim. Mas eu não entendi, qual que é a história inusitada nisso aí? Não, inventa aí, pô, inventa o que você quiser aí, fala aí, se a história for boa, você vai abrir uma case e o que vir vai ser seu. Ontem o cara ganhou uma skin de 600 conto, velho. Caralho. Imagina se vier uma faca. Cara, se vier uma faca, vai ser bom, porque as minhas estão tudo emprestadas pra Fúria, pô. A única USP Neo ar com 4 Titan Rolo 2015 é a que tá com o Cacerato é minha. O kit, luva e faca do drop é meu. A Luva do Arte é minha, a USP do Arte é minha, todas as minhas skins estão com os caras. Então eu acho que se, se o que vier aqui, o cara vai. O cara nem vai ligar, então você tem que estar tá aqui pelo conteúdo, pô. Pelo conteúdo, com certeza. Inclusive os gringos estão pagando pau pras skins dos caras, pô. Tem é mesmo? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tá com o pro aqui, ó. O Fast da Fanatic tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Caralho, tem que respeitar, velho. Respeitar, né? E aí, vamos fazer esse desafio? Vai contar a história? Então, esse aqui é o baú da infelicidade. Cara, uns dois anos atrás, na pandemia, comecei a investir em skin, comprei. Porque eu acho que, tipo assim, tu não pode amar o CS e não amar as skins. Eu acho que o mercado da skin, ele é mais divertido que o CS, ele tem uma história por trás, que nem a história da lore, da Wildfire. E eu comecei a investir e eu gosto muito, tipo assim, que o jogador da. O jogador brasileiro tem um kit igual ao do gringo. Porque lá é muito chinês que banca pros caras. Então aqui a gente tem que, ter, tem que ter também, tem o Saulo, tem o V2, tem eu, tem uma galera que tem umas skins. E o, o, o, papo reto que o que eu vejo é que esses, esses asiáticos, os caras nem jogam o CS. Não jogam. Fica comprando skin pra colecionar, pra fazer não sei que porra. Aqui a gente joga, a gente já parou um MM pro cara do outro time tirar foto com a skin. Eu gosto de pegar as melhores skins pra emprestar pros caras, entendeu? Qual foi um momento bem inusitado, assim, desse relacionado a, a, a os empréstimos que você faz de skin que você acha que tem mais relevância? Cara, eu acho que o momento mais engraçado, tipo assim, de skin foi uma vez que a gente tava jogando o MM, os caras pediram pra parar o jogo pra enfileirar os 10 bonecos e tirar foto com a Dragon Lore. Oh, regardless. Grava isso aí, Thiago. Hi, nice to meet you, Yuri from Monster. No, não, não, não. Cheers. Você tem alguma história aí pra gente? Mano, não... aqui é a batalha aqui, pô. É, pois é, mas eu não, meu, não tenho muita história, não sei que eu, eu fazia live há um tempo atrás. E, mano, a, ah, a história mais inusitada na real foi a live de 24 horas, né? É. Conta aí pra gente, vai. Eu comecei, meu, eu tive uma brilhante ideia, na real foi uma péssima ideia, pra falar bem a true. Eu tive uma brilhante ideia de fazer uma live de 24 horas, e nessa live, a cada 5 subs que doavem, doassem, eu tomaria um shot de gin. Só que o problema é que nos primeiros 30 minutos de live, já tinham doado 100 subs, ou seja, já tinha matado meia garrafa de gin, tá ligado? Então, tipo assim, obviamente, como tu pode ter noção, não teve nenhum resultado bom. Ele começou 7 da noite, 1 da manhã, ele já tava dormindo no computador, tipo assim, já não tinha mais... Foi uma parada que era pra ser 24 horas na LED, tu tá lastrando, cara. <laughs> Mas foi, meu, foi uma live que durou, era pra durar 24 horas, durou 12 horas e meia e eu não tinha mais condições alguma. Eu tava num estado deplorável e se eu continuasse eu ia acabar, vomitando no teclado talvez. Faz assim, ó, as duas histórias foi muito foda. O que, que eu vou fazer? Eu vou, vou sortear como se fosse um dado aqui. Eu vou perguntar o, flash, o Fast ali se ele escolhe você ou você, pode ser? Fechou, vamos lá. You choice now. What do I do? You can. This guy or this guy for opening 1K in CSGO? Uh...